الجيش العربي اللي حامي سوريا الله حي الجيش السوري رمز الوحدة الوطنية هاي تقربوا لي كامل انتبهوا علي يا شباب قربوا لهون عشان تسمعوا شو Утро, Адра. Последний инструктаж экипажей перед началом работы. В 11 часов все танки должны быть в полной боевой готовности. Первая группа с четырех танков идут через площадь. Вторая четверка пойдет через ворота. Как только закончится первый удар танками, начнется десантирование пехоты. Всех солдат надо перевести за две ходки. Экипажи заняли свои места в боевых машинах. Начинается операция по уничтожению опорного пункта боевиков. Основная ударная сила это танки Т-72. Ветераны сирийской арабской армии, танки Т-55, используются как большие снайперские винтовки. Они с дистанции бьют по позициям террористам, корректируемой пехотой. Сегодня, по соображениям безопасности, нас не пустили на передовую линию а из четырех камер, установленных на танках, три были потеряны в бою. Поэтому у нас есть видео этой блестящей операции только с одной камеры. Танкисты аккуратно обходят брошенную технику, ювелирно маневрируя в узких местах. Вчера мы ходили на рекогносцировку с экипажами, а сегодня с этого направления идут три танка. Камера установлена на втором из них. Как только подается команда, танки уходят в бой. Головной танк, как на выставке, преодолевает маленькое препятствие, не теряя цели, бьет по противнику. Замыкающий танк бьет по своей цели, Экипажи распределяются согласно плану. У каждой машины своя цель, которую танкисты отрабатывают и быстро подъезжают к забору. Забор скрывает профиль танка от Птура. Командование знает о наличии у боевиков большого количества современных противотанковых средств. И установка танкистам дана использовать рельеф строения для сокрытия танков. Танк слева бьет по своим целям. Экипажи боевых машин, распределив сектора фронта, контролируют свои направления, выискивая передвижение боевиков. Сейчас в бою у экипажев одна задача – следить за периметром, выискивать боевиков и не давать им высунуться. В верхних этажах здания возможно движение, и туда следует выстрел. поступает команда выдвинуться вперед и нанести удар по нижним этажам жилого дома. Удар, отход. Танкисты отработали свои цели, теперь должен вперед пойти десант. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Ананьюз, Адра.